Ketika saya turun di Jayapura, saya tidak merasakan itu. Tidak ada perasaan bahwa saya sedang berada di suatu wilayah yang namanya Papua. Itu semua hasil dari Bapak dan pekerjaan. Bapak sendiri jawab. Bapak sendiri jawab yang tadi Bapak bilang itu. Jakarta itu kasih undang-undang khusus lepas kepala pegang ekor lepas kepala pegang ekor saya mulai bergerak intens dengan persoalan Papua itu tahun 2009 ya seperti itu saja padahal ini sudah tiga tahun berjalan kenapa tidak ada perubahan tidak ada pergerakan dari mereka itu di mana letak strategi apapun untuk membangun Papua tidak pernah akan berhasil. Pertama, pengentasan kemiskinan. Yang kedua, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan. Saya bangga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Asisten asisten dari kabupaten tadi. Merauke harus menjadi gerbang orang pintar dan orang sehat. Saya bangga dengan visi itu. Mari kita wujudkan. Karena yang ke, per, pertama, eh, yang kedua tadi, ia adalah peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan pelayanan pendidikan. Yang keempat adalah affirmative action. Affirmative action itu adalah pemihakan seperti yang saya omongkan tadi. Bagaimana kita harus memberikan pemihakan kepada saudara-saudara yang ada di Papua ini? Kemudian yang terakhir adalah pembangunan infrastruktur. Ya di sini saya mau bilang, Papua ini kita harus lihat baik-baik bahwa persoalan Papua itu bukan persoalan pembangunan, itu menjadi catatan. Bukan persoalan ekonomi, bukan persoalan kesejahteraan. Orang Papua tidak berteriak lapar. Iya, Mari kita masuk pada ruang yang hari-hari booming di negeri ini. Karena masalah Papua adalah masalah sejarah. Itu fakta. Sampai kapanpun itu tidak pernah akan berhasil kalau kita tidak angkat masalah pelurusan sejarah. Ingat dan catat. Kebanyakan saudara-saudara kita yang dari Jakarta datang ke sini hanya datang ke hotel mendengarkan cerita dari dari apa dari para pegawai daerah lalu kemudian selesai pulang dia tidak pernah mau mendengar aspirasi semacam ini itu tidak benar cái này ba sách